ਸਕੂ ਆਪਣੀ ਤੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਪੰਨਾ ਹੋਵੇ ਅਲੀ ਦੀ ਅਮਾਨ ਹੋਵੇ उम्र दराज तेरी अल्लाह ने के बाल हो गई उम्र दराज तेरी अल्लाह ने के बाल हो गई पंजाबी सलामत वक्त तख्त सलामत ताज तेस इश्क इमामत ताज तेस इश्क इमाम साहिब सलामी देना सलामी उम्र दराज होते

बोल बोले